Empat sekawan Let's go Aku buka cerita Kisah empat sekawan Dan raya orang Iban Padu macam pahlawan Semua dari Sarawak Kisah ini bermula Kisah ni kehidupan Susah senang bersama